BTS Live present singer superstar Rani Rangili भवज मारी वो बोली बोला मारी वो सुरारे लागे रे गोरे जे ओ भाई रे सुरारे लागे रे गोरे काले स्टेज पे गुरु जी को बुलाना चाहूँगी मैं गुरविंदर सिंह जी आ जाएं एक बार और जो आपने सॉन्ग जो अभी ने किया वो मंच पे करें आप आ जाइए लिपसिंग के साथ और जोश में हाँ जी पीर कही जिला टुकड़ी ने कई उन रोगाव वो पीर कही जिला टुकड़ी ने कई उन रोगाव वो किया रे दे साम पे भले रो रे भेड़ो किया रे दे साम पे भले रो रे भेड़ो तो बहनाया पीड़ा वो तेरा ओ भाई रे तो बहनाया पीड़ा वो तेरा ओ काका बाबा बने राजा वो बने राजा वो रही मन जीरी बोला जावे पावड़ा ओ भाई रे रही मन जीरी बोला जावे पावड़ा और हाँ, बिल्कुल मणिवेंद्र गुरु जितने भी बैठे हैं एक बार तेजाजी महाराज के नाम पर दोनों हाथ सीधे खड़े करें जो तेजाजी महाराज को मानते वही हाथ खड़े करना हो क्योंकि तेजाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण ताक दिए थे तो उठाए सीधी सीधी हाथ तेजाजी महाराज के लिए बिल्कुल और बिल्कुल जोरदार की जयकार बड़े वीर कंवर तेजाजी महाराज की और मीठी मीठी ताली के साथ वन टू थ्री फोर बोली बोला बाबत बारी रो सुरारे लागे रे गोरे गाड़ जे ओ भाई रे सुरारे लागे रे गोरे गाड़ जे बोले जोरदार की जगह लगाए बोले वीर कंवर तेजा जी महाराज की जय हो